नमस्कार घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी राठौर अगर आप भी शौचालय का उपयोग करते हैं तो संभल जाइए जाने क्यों अगर आप भी करते हैं शौचालय का इस्तेमाल तो यह खबर आपको चौंका सकती है जी हाँ आपको बता दें केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित दूषित होटल में आतंकवादी हमले के समय कई घंटों तक शौचालय में छुपे रहे जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी आपको बता दें सुरक्षा कर्मियों ने तड़के बुधवार को कई लोगों को होटल से बाहर निकाला जिन्होंने होटल ठहरे लोगों की स्थिति की जानकारी दी केन्या के स्थानीय टेलीविजन टीवी न्यूज चैनल ने दिखाया कि होटल से बाहर निकले एक व्यक्ति कह रहा केन्या के स्थानीय टेलीविजन न्यूज चैनल ने दिखाया कि होटल से बाहर निकले व्यक्ति ने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले कई घंटों तक शौचालय जैसे जगह पर छुपे रहे आतंकवादी उल्लेखनीय है कि नैरोबी स्थित दूषित होटल में राइफल और ग्रेनेड से लैस चार आतंकवादियों ने मंगलवार को हमला किया था जिसमें कम से कम पंद्रह लोग मारे गए थे और अन्य तीस लोग घायल हो गए थे